Thank you. 刚才给课时。记得呀。哎，呃，老师，请问学校有游泳课吗？学校目前哦，因为我们班级数比较多的关系，所以我们在课程安排上面，如果要安排游泳课是比较困难。但是就是我们从呃一百零一学年度开始，哦，我们就利用周三下午的时间来，呃，以社团的方式来办。